Ya, se me estás mintiendo, ¿eh? Ah, vale, recién, viste, la rueda que no tiró. <laughs> Eh, ah, qué feo revivir para morir de vuelta. Los pero sabroso, güey. Bueno, así que tu amigo no quiere Comunicación por IP. Ah, para nada. Así Listo. Mm -hmm.